Estades a menos de 100 metros do pueblo, eh? Sí, pero non estamos cazando aí. Eh. Ah, non, estades paseando, verdad? Eh, vai grabando no móvil, andando no coche, que están aí orguados. Face, estou parado, eh, estou parado. Estades facendo turismo rural, non? Aí está. Vai, vai conducindo, grabando. Aí está, conducindo grabando. Ah, <laughs> grabando, grabando. Aí está, conducindo. Sí. É sin cinto, é sin cinto. Sí, señor. Pon a mascarilla. Chama-se, chama a Pon a mascarilla, chaval. Sí, sí, sí. Hay que andar con mascarilla. Con o cinto, mira, con o cinto, sí señor. Eu son, son armática e teño un certificado. Tes un certificado, sí. Estamos en centros de Para cazar aquí ao lado do pueblo, verdad? Sí, sí aí está. Faced o favor de recoller eso todo, aí está, que lle va a despegar un tiro a alguén, eh? Ahora, ahora mesmo van a Guardia Civil e pasalle como outro día. A semana, a semana pasada, esta semana mataron a un fulano aí, unos listos así como a vos. No, 092. Chamo 092, chamo. Aquí hai uns letreiros que din ben claro que hai refugio de fauna. Sabe ler, non? Este é min caceres. Non, non. pero e logo, e logo toda esta xente... Eh? Porque pita aí. Porque pito. Porque pito. E logo tú pensas que vou pasar por aquí polo medio destes de tiros eh, sin pitar, para que me diades un tiro. Sabes canto alcance ese fusil? Boa, boa. Claro que vou pitar, non, se olvide, ó. A batida estaba lá do outro lado e agora aquí tamén hai batida. Que pasa? Que hai batidas en todos os lados. Non se pode salir da casa, ou? Vou por unha carretera e hai batida. Venho por outra e hai batida tamén. É que paso, caladinho, para que me diades un tiro. Non que... Non, non me preocupo. Non me preocupo. Pois aquí estiveron aquí a Guardia Civil, por se acaso. Bueno, pois se anda mellor. Eh, eh, se anda mellor. Eso xa, xa pasamos de ou Denuncias Denuncias podense facer as que se queiran. Nadie está libre de denunciar nin de ser denunciado. Oh, mira, outra persona que ven por aí paseando arriesgándose a que lle peguen un tiro. Mira pa aí. Outra persona que non ten nada que ver, tampouco pode andar este home por aquí, logo. Eh. Tampouco pode andar este home por aquí. Eh, cuidado que hai... shoot. They are shoot, eh, they are hunting. Yeah. I went for the other uh, eh, route and have four four four hunters, and here had more. All all roads have hunters. It's very dangerous today. Get out of house. Okay. Okay. we are we are in in in, a, in a, a, big danger due these people. Se fai o favor avise por aí que hai, hai unha chea de xente aquí, eh? Que non saben do conto. Os que non poden meterse na, na, na, na mancha de, de batir. Pero eu non me metín en nada, estou chegando aquí, é o primeiro que topo usted. Eu metíme por aí abaixo. Sí, pero xa... Xa, xa, xa, xa, xa que xa se queixaron de que, que, que, que, que se metera. E puxos pois a pitar aquí... A... Home, claro, logo hoxe pensa que vou pasar por aí sin pitar. Sí. Home, por favor. Tia, 20 fulanos armados e vou me meter eu por aí. Vou me meter eu por aí sin pitar. <laughs> Non se preocupe que... Non me preocupo, estou tranquilo. Están mal acostumbrados, que non é igual. Pensan que son os amos do monte. A xente ten direito a salir da súa casa sin que lle peguen un tiro. Be careful because it has more people. Faga o favor de avisar, é eh, que esta xente vai pasear por aí. Eh? Are they shooting here? Ask him. I think that they have more people here. No, ask him. Yes? Are they shooting? I wait with you. Faga o favor de avisar pola emisora. Eh. Eh, eu non vou ir, pero eles van. Aquí van baixando por os tipos e por, por la pinada abaixo. Okay, here are searching the rest of the... hunters. I go now. I I I. I, I need to walk the dogs. He, is no, he's uh, uh the rest of the hunters. Okay. I wait because it's possible that the police come here. Okay, cool. Okay. Said, Be careful. I heard him just say. ¿Eh? I heard him just say the police are coming. Ah, en español lo entiendo. Bueno, dice, yo, yo, yo lo escucho que está diciendo que viene la guardia civil. Sí, quizás sí. Hola. Nada, no, non vou a sacar, solo para que... Aí, máis xente paseando. Están para baixo, pero avisaron de que van dous, dúas parexas máis con paseando cas por aí. Ahora se queredes podes baixar, non hai problema. Avisaron pola emisora. No, vamos para arriba. O sea, bueno, xa vos quedaste sin o direito de pasear por culpa desta trangallada.